Video yang akan kalian lihat nanti merupakan video keseharian gue dalam waktu 3 menit. Gue siapa? Gak penting. Just some random yes and college student. Intinya video ini menggambarkan keseharian mahasiswa yes dan terutama jurusan gue